She's not just my friend, okay? She's my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had two, three drinks and she's twerking. go it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, got her own car. She don't need no Vamos a hacer todas las misiones posibles para este video. Porque, pues, igual, a ver, yo tenía pensado hacer tres misiones por video, pero pues, Están fáciles. Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's triad territory. Okay. Vale. Primero. ¡Eh! No está mi taxi. Aquí está. Primero vamos a ir a un lugar A tirar más porque sinceramente estamos en la tremenda caca. Y, bueno, ¿para qué tenemos el dinero? Pues para, gastarlo. ¿Si es aquí? ¿El vivo? Sí, sí, sí. Reviso, reviso, reviso a ser sin matar a nadie, ¿eh? Eso nadie lo va a Bueno. Quítese, quítese. Permiso. sí, ¿no? Si quiero más. Vale, no, no me deja. Os <laughs> Vamos. Vamos. Mi taxi. Se robaron mi taxi, desgraciados. Ahora yo tendré que ser la técnica ¿Lo Robarme. Oh, ah, otro taxi. La poli. La poli pela la pela. Tu, tu, tu. ¿Con cuál se apuntaba aquí? No me acuerdo. Hostia. Pobrecito. Ah, vale. Hostia, qué fácil. Qué fácil, joder. A lo que yo me iba a complicar, estaba fácil lo que, lo que hice. Pensé que me iban a disparar y cosas así. O sea, fue llegar, correr y matar al gordo. Me hizo pasando. Van Hate. Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. Then take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Vale, en pocas palabras, el ahora pudimos disparar el auto, porque es blindado, ¿ok? De... Hostia. A ver, ¿cuál es más duro? Este o este. Supongo que la camioneta va. Pero me gusta el estilo de este carro. Hostia, este. Ese jeepito, está guapo. Vale. Ahí estás. Y toma, por Y toma. Dije. Y toma. ¿Dónde está ese pringado? Ah, vale y toma por culo. Hostia. ¿Y si lo choco de adelante para atrás? O sea, Así. Es que me voy a quedar sin auto antes. ¿Ves? ¿Vieron? Bájate, bájate. ¿Me quieres sin auto antes? Bueno, tú dame tu camioneta. Sí, sí, sí, sí. Pero que les diga, o sea, no, no escogen un auto patético con una misión de gran calibre. Se lo triste, doble doctor. Vamos. ¡Bum! ¡Hostia! A ver, aquí la técnica es pegarle, por enfrente. Ya saben que yo soy un poco rebelde. ¡Vamos! <laughs> esa no se la espera hace ¿eh? huevazo. ¡Bum! ¿Ya? Hostia, era mentira, Poli. Poli. Era mentira. Era mentira, Poli. Uy, se me quitó, eh. Si no, te daba palos, eh. Vale. ¿Ya? Así, listito. Vamos a poner siguiente misión. What? ¿Es en serio? Vale. Siguiente misión. el chofer de Cipriano. Tony, I've tuned her real sweet. She purrs, you know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. I right, listen, this guy ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Vale, ese no es el protagonista del... Creo que sí, ¿no? Creo que sí, prende. El protagonista del GTA Liberty City Stories. Se me hace conocido el nombre, pero el cuerpo no, o sea, como que se llama... Margot, ¿no? como que el enemigo ve bien jefe de la mafia. Listo. vale. Hostia. Sigue haciendo sus labores domésticos, sí. <laughs> Tremenda paliza que le van a dar a esos dos pobres. Empezando. Uno. Ah, no. O sí. ¡Hostia! Tony, corre. Corre, tonycito Corre, corre. Adiós. Adiós, Tony. Ya se te mataban, eh. Si no es por mí, te llevaba la pasta. Bueno, la pasta no, la tal. Y te Joder, era por el... Vale, pasa nada. Aquí, aquí en la carretera. Vale, aquí era donde vivía todo el norte, ¿no? ¿Aquí? ¿Sí, no? ¿O no? Ya como que mi mente está un poco divagada. Ah, ¿esa es la casa de la mamá? Sí, sí, sí. Es el mismo. The triads think they can mess with me. The triads. With me. Drop by later and we'll give them something to launder. Their own blood-stained clothes. Joder. Pues sí, sí. Es el mismo, creo que está más gordo. Misión superada. Agulló. Vale, vamos a hacer la última de, de J-Lo. <laughs> De Joey. okay. I used to be up to no good, no good, hey. Now I got all of these shows booked, shows booked, okay. Now I'm the man in my whole hood, whole hood, damn, hey. Think I'm doing pretty well, think I'm doing pretty well, pretty well. I used to be up to no good, no good, hey.